Модуль Дойка прадстаўляе. Дойка гэта open-source праграма, якая палягчае збор ахвяраванняў. Яна ўсталёўваецца на сайт і дазваляе збіраць грошы ад наведвальнікаў праз картку. Трымай контакт. Перавагі Дойка. Перавод грошаў адбываецца ў мінімум клікаў без рэгістрацыі і максімальна хутка. Вашым донатарам спатрэбіцца толькі ўвесці рэквізіты банкаўскай карткі і патрэбную суму. Модуль дойка можна ўсталяваць на любы сайт. Дойка дазваляе знізіць адсотак платы пасрэдніку ад сабранай сумы. Прасоўваючы сваю кампанію збору сродкаў, вы будзеце прасоўваць сайт вашай арганізацыі. Таксама дойка гарантуе бяспечныя аперацыі з банкаўскімі карткамі. У выніку вы будзеце мець поўны слой ахвяраванняў. Як кароўка на вёсцы корміць у сям'ю, так і дойка дапамагае грамадскім арганізацыям збіраць сродкі на сваю дзейнасць. А яшчэ дойка гэта свабодны і адкрыты код.